ел газетінің бірінші наурыздағы саны мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев реформалар жөніндегі жоғары кеңестің кезекті отырысын өткізгені туралы және Каспи кезет компаниясының негізін қалаушыларды қабылдағаны туралы ақпаратпен басталды елбасы нұрсұлтан назарбаевтың ерен еңбегінің арқасында бірінші наурыз күнтізбедегі мерекелі күндеріміздің қатарын толықтырып алғыс айту күні ретінде тойланып жатқанына биыл 5 жыл болды осы райда бүгінгі көп қазақстанның қысқаша тарихын газет түшісі рауан қабидолданың жақсы сөз жарым ырыс немесе көңіл көңілден соу шетін керемет күн мақаласынан оқи аласыздар өткен жұмада елордадағы қалеке театрының жаңа ғимаратында жыр алыбы жамбыл жабаевтың 175 жылдық мерейтойын ресми түрде мерекелеу басталды айтулы шараны газет тілшісі назерке жұмабай жамбыл жылы жырлайды мақаласында тарқатып берді қазіргі таңда демографиялық ахуалды шешу бағытында бірталай жұмыс атқарылып жатыр ана мен бала денсаулығын қорғау көп балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау жүргек пұл мен жәрдемақыны көтеру отбасылық құндылықтарды сақтау және көші қон жағдайын реттеу секілді мәселелерде басты назарда Осы тұста ұлттық статистика бюросының 2021 жылдың бірінші қаңтардағы есебі бойынша ел халқының саны 18 миллионнан асып жығылады. Бұл туралы газет Қымбат Тоқтамұраттың ұрпақ өрбіту ұлт алдындағы парыз мақаласынан таныса аласыздар Одан өзге ақпараттарда газет тілшісі Мұхтар Күмісбек Бакуден ұшқан бұлбұл мақаласына кеңес одағының опера және эстрада әншісі Муслим Магомаевтың ғибратты ғұмыры мен арқау етті. Жаңалықтармен сусындап, ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын біліңіз келсе, Егемен Қазақстанның бірінші наурыздағы санын немесе Егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер.